Co jest kluczem przedsiębiorczości? Myślę, że kluczem przedsiębiorczości jest bycie pewnym siebie. To jest kluczowa umiejętność, y, kluczowa cecha przedsiębiorców. Jak ją budujesz u siebie? Y, moją y, pewność siebie tak naprawdę budują we mnie i wzmacniają we mnie moi klienci, którzy piszą y, maile w stylu pani Izo, pokój Oli jest przepiękny, y, Ola nie może się nadziwić temu, co y, pani zrobiła, lub pan Kazimierz, który dziękuję nam za profesjonalne wykonanie projektu budowlanego i przeprowadzenie formalności. Co byś nam doradziła? Od czego zacząć? Zacznij od ustalania celów swoich działań, znajdź mentora i odetnij się od toksycznych ludzi.